croeso i'r ar ysgol Aberen. Da ni'n llenwi'r tears pris, so da ni'n gallu plannu bloda Ie, mae'r manteision o fod tu allan yn ddiwedd. Um, da ni gyd yn elo fod tu allan. Uh, da ni'n dysgu hefo'r plant. Dydy bob dim yn digwyddio bob tro. Um, mae o'n lot o waith tîm lle da ni'n dibynnu ar yn gilydd i, i gadw'r project i fynd. Fe, Pius. yn oh, oh, i'n anhen i nhw sefyll. A mae y heion yn gallu neud nhw mynd adro nhw. Yndi, mae nhw'n mynd rownd efo. Fatha, fatha llinell, fatha peipen electric. Ie. Ond nhw'n sy'n electric. Ond nhw'n sy'n Mae y cysylltiad rhwng garddio a'r cwricwlwm newydd, um, da ni'n gweld bod dim, da ni'n gwneud yn yr ardd yn plethu, yn yr edrych efo'r pedwar dipen, Um, Mae'r plant yn magu hyder, maen nhw yn sylwi yn ei gallu hunan a fod tu allan, hyd yn oed y plant tawel, swil, yn magu hyder ac yn mwynhau bod tu allan. Um, mae mentro yn rhan ohono fo, um, mentro i blannu ac i drio rhywbeth newydd a hefyd mentro i blasu'r bwydydd wedyn. Um, Dyn ni'n gweld bod plant cawer mwy parod i drio gwydydd hwnnw wedi dyfu hunan. Um, mae jyst yr, yr um, cysylltiad maen nhw'n neud efo bod tu allan, maen nhw'n teimlo balchder, balchder o, o ardd yr ysgol a'i, ai fro a'i hangach wedyn lle. Dyn ni'n gobeithio bod ni meithrin y sgiliau yma yn y plant a bod yn rhywbeth fydra nhw fynd hefo nhw o'r ysgol a bod o'n gwbl naturiol iddyn nhw fod yn tyfu ac yn plannu eu llysiau hunan yn y dyfodol.